啦，第二題啦，e n PQ 等於 PS 咁咧，呢兩睇邊一樣啦。咁另外 PR is angle bisector 平分線，咁咧角平分線啦，of angle QPS。咁呢兩隻角咧一樣咧，係 PR 咧係叫 angle bisector。咁你哋證明咧，QR 等於 SR，即係呢度邊咧係等於咧依邊。 咁同樣都係先證明咗呢兩個三角形 congruent 先啦，跟住咧可以利用 corresponding s i z e congruent triangle。好啦，睇睇上下呢兩個三角形一樣咧，咁呢條邊一樣啦，s 一樣啦，呢個 angle A given 一樣。咁另外有個 common s i z e 嗱我哋通常都利用 common s i z e 因為咧 common s i z e 咧係黐住兩個三角形，或者 common angle 咧都係一樣嘅，黐住兩個三角形，咁通常嗰啲邊或者角咧係最好用。 咁所以咧 SAS 嗰只 congruent triangles，嘅咧 given 呢 P 佢同 PS、PR、common 呢兩個 angle 一樣，咁所以咧 SAS 呢兩個三條咧係全等。咁最後尾你利用咧呢個 corresponding s i z e QR 就會等 a s r 佢啦，對應邊嚟嘅。咁咧我哋寫翻原因 corresponding s i z e congruent triangles。